구독과 좋아요를 부탁해요. 제발. 우와! 무리야! 무리야! 우와! 무리야! 사바키다! 箱入りがちょっぴり気に入ってるしこりさばきだうわ起こせってんだこりゃさばきだこりゃさばきだ森のさばきを受けろこ

森の裁きを受けろゴリア裁きだゴリア裁きだうわおこせっんだ箱入りがちょっぴり気に入ってるしうわリア裁きだうわリア クリアさばきだクリアさばきだ森のさばきを受けろクリアさばきだ上等だクリアさばきだ箱入りがちょっぴり気に入ってるしクリアさばきだクリアさばきだ こりゃばきだこりゃばきだうわこりゃばきだこりゃばきだうわ森の裁きを受けろ箱入りがちょっぴり気に入ってるしこりゃ Real! 箱入りがちょっぴり気に入ってるし大河接近だこりゃこりゃさばきだこりゃこりゃさばきだこりゃ 箱入りがちょっぴり気に入ってるしグリア森のばきを受けろグリア裁きだグリア裁きだグリア裁きだグリア裁きだ 金だクリアさばきだクリアクリアさばきだクリアさばきだクリアさばきだ箱入りがちょっくり気に入ってるし金だうわーおこせ金だ 箱入りがちょっぴり気に入ってるしおってんだシャバティだシャバティだシャバティだ 入りがちょっぴり気に入ってる資料化け物だワンピースはお前が見つけて世界をッチ しまい